Drugs. Uçuyorum bak, uçuyorum bak, uçuyorum bak, uçuyorum bak. Uçuyorum bak, uçuyorum bak, uçuyorum bak, uçuyorum bak. Uçuyorum bak, uçuyorum bak, uçuyorum bak, uçuyorum bak. Uçuyorum bak, uçuyorum bak, uçuyorum bak, uçuyorum bak. Alo alo, ring ring çalar telefonum. Alo alo, alo alo, ring ring çalar telefonum. Alo alo, Alev alev Alev alev Alev alev Alev alev Alev alev Ritmik çalar telefonum Alev alev Ritmik şeyler bunlar içinde hissettirdim Zamanında alev alev Yanar bu kalbim aşkından Ulaşırım her şey Zorlarım sınırları da Tutana aşk olsun derlerse Tut beni al kollarına Ayrılmam asla Gitmem bir yere kalırım dizinin birbirine pembe dizinin en heyecanlı yerinde kaldı Bizim aşkımız ulaşır her şeye Zorlar sınırları da ulaşır her şey Zorlar sınırları da sınırları da sınırları da Uçurum bak, uçurum bak, uçurum bak, uçurum bak, uçurum bak, uçurum bak, buldum uçurum, oldum uçurum, uçurum bak, uçurum bak, Uçurum bak uçuyorum bak bak bak Alo alo alo alo Dik dik çalar telefonum Alo alo alo alo Dik dik çalar telefonum Ritmik şeyler bunlar içinde hissetmedim zamanında Alo alo yanar bu kalbim aşkından Ulaşırım her şeye Zorlarım seni derede Tutana aşk olsun derlerse Tut beni al kollarına Ayrılmam asla gitmem bir yere Kalırın dizinin dibinde pembe Dizinin en heyecanlı yerinde kaldı bizim aşkımız